Você é um homem bem esforçado, sempre cuidando da sua família. Trabalha, é muito dedicado. Cuidado com a bomba giravir uma gira viva Bomba, bomba gira viva Bomba gira viva pura Sedução na imanência Bomba gira viva, bomba Bomba gira viva Bomba gira viva gargalhada é sua sentença. Bomba gira viva. Olha o tamanho do bafomete que ela usa. Ela usa pra te seduzir, para te seduzir. Olha vai destruir, ela vai destruir. Você é um homem bem esforçado, sempre cuidando da sua família. Trabalha. É com a pomba gira viva. Pomba gira viva. Pomba, pomba gira viva. Pomba gira viva. Pura sedução na imanência. Pomba gira viva. Pomba, pomba gira viva. Pomba gira viva tela Gargalhada sua sentença Pomba gira viva Olha o tamanho do bafomete Que ela usa Ela usa pra te seduzir Usa e abusa Olha o tamanho ela vai destruir. Olha o tamanho do bafomete que ela usa, que ela usa pra seduzir e abusa. Olha o tamanho do bafomete que ela usa, com seu casamento ela vai destruir. Hell, I fight this